Bah. Et alors Eh ben, elle remarche. Bon, j'y retourne, moi. Le type a eu du mal à trouver le numéro, mais il a réussi. Il est bon, lui, hein Oui, oui, vas-y. Mais ben allez, c'est reparti. Dans deux jours, elle est reclaquée, ta bécane. Je comprends pas qu'on s'empoisonne l'existence avec ces vieux machins-là. L'ennui, occupez-vous. Moi, je vois ça. C'est tout ce qu'ils ont trouvé S'imposer des contraintes débiles au quotidien Alors, explique-moi. Bah moi, je parlerai pas mon temps comme eux, ça c'est sûr. tu prends 50 grammes de bicarbonate. Calme-toi, mmh. oh Oh, oh, oh. Ginette Ginette Mais t'es complètement défoncée, toi Regarde ce que t'as fait eh mais j'ai pas fait exprès. Bah bravo, euh, j'ai le cul coincé maintenant. <laughs> Et toi, viens m'aider au lieu de te marrer. Mais j'ai rien fait moi. Bon bah viens m'aider maintenant. T'as qu'à manger moins gras, hein. T'auras un moins gros cul. Ah, ah oui, oui, très drôle. Allez, dépêche-toi. Vas-y, je me casse. J'entrerai plus tard, moi. Hein. Fais attention. Hein. Ouais, ouais. Eh, eh t'as pas une feuille Iquette T'es là Tu rentres, hein Salut Marcel mais où est-ce que t'as encore parlé Irresponsable. responsables Attention, jeune fille Attention, jeune fille À toi ah, ah, ah. ah. ah <laughs> arrête, arrête Mais bordel, qu'est-ce que t'as foutu Ça fait deux plombs qu'on t'attend. Marcel et Fleurax hein. Ça va chier pour ta gueule. Ouais, non mais attends, mais regarde ce que j'ai trouvé. Mais t'en as pas marre d'accumuler tous ces gadgets inutiles On dirait vraiment que tu fais exprès de faire tout ce qu'il faut pas faire. mais ça va, hein. Avoue que t'as rien d'avoir un comme ça. Mais pourquoi faire, sérieux T'as vraiment rien écouté en cours, toi. C'est quand même plus classe avec la machine qu'avec cette âne débile, non Hein Tu trouves pas Piquette, ma fille, tu m'emmerdes. Déjà que tu te pointes l'après-midi sans prévenir, et maintenant faut que je t'explique qu'on est en train d'entamer sérieusement notre quota carbone autorisé. Mais qu'au début de la saison, il va falloir que je fasse déjà une demande de batterie à la mairie à cause de tes conneries à répétition là. Je te préviens, hein. Pas intérêt à encore chourer la machine pour te barrer je ne sais où. Hein. Mais je l'ai pas prise là, c'est bon. tu te tais. Mmh. Donc après, tu fais chauffer au bain-marie ton huile, puis tu rajoutes tes poudres en mélangeant bien. Oh attends, faut que je note. Ensuite, je suis encore pété. Faut que je m'enroule un petit. accueillir un autre. Allez, tu as trouvé au mur, hein M'en fous de ces lois la con. Lâche-le Lâche-le Laisse-moi Non Ah Te voilà Maintenant, tu vas mourir. Mais avant, souffrir un peu. Attention, je brûle. Oui, maman, On Oh merde, tu vas crever. C'est pas vrai C'est pas possible tu vois ce que les cons derrière le mur nous obligent à faire Il y a un équilibre à respecter, Iquette. Les ressources ne sont pas renouvelables, contrairement à ce qu'ils croient. Fabriquer une éolienne nécessite des énergies fossiles Stop. et... Je sais ça. Je sais tout ça. alors Tu veux tout casser pour aller vivre de l'autre côté du mur hmm Allez, viens. Eh mais tu sais vraiment pas ce que tu veux, toi, hein Tu changes d'avis comme ça, du jour au lendemain. je pense vraiment...